دمخ خولي نه که زمزم ساتمه د مايوسۍ جل مې وهلي نشي دمخ خولي نه که زمزم ساتمه د طوفانونو غېږ کې ژوند تېروم د طوفانونو غېږ کې ژوند تېروم عزم د غر په شان محکم ساتمه راته هيڅ نه دي راته هيڅ نه دي کاږلي څونه د وخت هدف سپېځلې او نیت سم ساتمه ځکه مې تل تازه وي ګل د زړګي ځکه مې تل سا ځکه مې تل تازه وي ګل د زړګي د تړمو اوښکو پر شبنم ساتمه او د ازادۍ نیمګړي قوم دپاره د ازادۍ نیمګړي قوم دپاره په زخمي ګوتو کې قلم ساتمه زما عزتمندو او د علماء دیوبند دا شان پاتې شوی دی اغیار چې کوم میدان ته تللی دی دوی هلته کې ګزار کړی دی هغه میدان ته ورغلي دي که د سیاست میدان ته اغیار راغلی دی، علماء دیوبند دغه روحاني بچي د سیاست میدان ته کوز شوي دي، مټې یې نغاړلي دي، بډې راښکلي دي، هلته یې پرې ګوزار کړی دی، د جهاد میدان ته د دین اسلام باندې کفارو یلغار کړی دی، دا د علماء دیوبند بچي، دا روحاني زمریان، دوی هغه میدان جهاد ته د هغوی په سر ګوزار کړی دی. که چرته اغیار د ختم نبوت په مسله باندی ګذار کړی دی علماء دیوبند راپاسی په هغه په هغه شان پی ګذار کوی څرنګه وار چی باطل کوی د باطل کړک سره ګذار وی د علماء دیوبند د بچو سوک سره ګذار راځی که باطل په خښته ګذار کوی د علماء دیوبند بچی دا روحانی زمری دا چی کوم دی په کاڼی باندی ګذار کوی نن سبا به تاسو وینی په سوشل میډیا باندی مختلف فرقې راځي مختلف قسمه بیانونه کوي شیعه ګانو پورې شیعه ګانو پورې زموږ سنیان ساده مسلمانان هغه اوري متاثره شي د اهل بیتو محبت نشته ولې نشته زما عزت مندو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده دا عقیده ده چې د اهل بیتو طرفداري د اهل بیتو حقانیت په هغه وخت کې د هر علمای دیوبند زما عزت مندو علمای دیوبند هر میدان کې روچت شوي دي که تاسو ګورئ دا وهابیان دا چې کوم دی په سوشل میډیا باندې کمرو کې کینی د ساده مسلمانانو هغه عقیدی خرابوی بیانونه کوي قسمه قسم زما عزتمندو په دغه میدان کې زمونږ زمریان د علماء دیوبند بچی ګفتار لري ژبه لري اواز لري دغه دغه ملغلرو نه او د دغه ستورو نه یو ستوری ستاسو مخامخ مفتی سردار علي صاحب هم ناست دی شی ویم هغه سره مطابقت لري د ازادۍ نیمګړي قام دپاره د ازادۍ نیمګړي قام دپاره په زخمي ګوتو کې قلم ساتمه ښامار ته غشي او لینده لرمه ښامار ته غشي او لینده لرمه مار او لړم دپاره دم ساتمه زما عزتمند شعر له غوږ کېدی. ښامار ته غشي او لینده لرمه علمای دیوبند باطل لپاره خپل جماعت مختص کړی دی د هغوی په خلاف بر سر پیکار وی ښامار ته غشي او لینده لرمه مار او لړم دپاره دم ساتمه د وخت کاږه د وخت کږو تور فکرو لره د وخت کږو تور فکرو لره. دا کږه سپینه توره هم ساتمه اې مفتونه اې مفتونه طالب طالب غمه په تا اباد د زړه حرم ساتمه ستاسو په نارو کې زه دعوت ورکوم مفتي سردار علي حقاني صاحب ته خو تاسو به یو څو نارې لګوئ چې د هغې جذبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے غاړه مې په ګلو ښايسته کيږي دا نه چې د جانان غاړه مې په ګلو ښايسته کيږي ګلونه مې جانان ته په کتلو ښايسته کيږي ګلونه مې جانان ته په کتلو ښايسته کيږي او بلالو حبشي وو سيدنا خلک بولي بلال حبشی و سیدنا یې خلک بولی هر تور په دغه خاورو لوغړیدلی ښایسته کیږي هر تور په دغه خاورو لوغړیدلی ښایسته کیږي او دا نه چې مدینه ګنی اول نه مدینه وه. دا نه چې مدینه ګني اول نه مدینه وه یثرب نه مدینه شوه ستا په تللو ښایسته کیږي یثرب نه مدینه شوه ستا په تللو ښایسته کیږي او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبره زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبره عمل د درودونو ذي قدر ذي وقار هر دل عزيز شخصيت نمونه اسلاف جانشين اکابر علماء ديوبند فاضل ديوبند ثاني دارلوم حقانيه کوړه خټک جناب مولانا قاري علي ګوهر حقاني صاحب دامت برکاتهم لائق صد احترام ممتاز عالم دين جناب مولانا شاهد علي حقاني صاحب رفیق مکرم هر دلعزیز شخصیت جناب مولانا عبدالهادی حقانی صاحب اور میزبان مکرم لائق صد احترام جناب قاری ثناء اللہ صاحب جناب قاری صحیب صاحب لائق صد احترام جناب مولانا صداقت صاحب دیگر علماء کرام طلباء عزام ګیر چاپیره په کورونو کی د کورونو په چار دیوارې کی با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات اور انتهایی غیور عزتمند مسلمانانو ختم القرآن په مناسبت سره عظمت قرآن کانفرنس حوالی سره چند ګزارشات بای روډ نه بای ایر ستاسو مخې ته کېښودل غواړم، هغې نه مخکې ستاسو د ټولو څه غواړم؟ په زوره وایه څه غواړم؟ څه غواړم؟ زما ویلو ته نور ضرورت هم نه دی پاتې شوی، څه غواړم؟ د هر چا خپل تکیه کلامی اواز پلو کې چې څومره کولاوي خپه کېږم اوس به درته څه ویلي دا پته نه چې ګلوکاران فنکاران اداکاران مسمردان ته لګېدلي بیا ډېر مزیدار ملا ته دې شبر شبر لګولي بهرحال دا هر چا خپل تکیه کلامی غوږ دې دي غوږ دې دي او د چا تکیه کلامي جوهې جوهې بیان کې بار بار کې وي جوهې جوهې او د چا تکیه کلامي چې دي چې دي څوک وي چې کوم دي چې کوم دي زموږ ځای کې تبلیغ والا امیر صاحب دي د هغه تکیه کلام دي او هغه وي کامیابي الله تعالی په دين کښې له او الله به راضي کوو او ګشت به کوو او شب جمعې له به ځو او نو دا چا خپل تکیه کلامی زما تکیه کلام څه شی دی پوهه ته واسه شی دی هغه یو سړی و چې کم دی چې کم دی ډیر ډیر وی چا ورته دا چې کم دی چې کم دی مو وایا چا ورته دا چې کم دی چې کم دی مو وایا هغه ورته وی که څوک می سر نو چې د یو سړي په مونځ کې توجه ني د ده مونځ نه کیږي نو ستا چې په ټول لایف کې په ټول ژوند کې توجه ني نو به هر حال ختم القران حوالې سره څه ګزارشات ستاسو مخې ته کیښودل غواړم هغې نه مخکې ستاسو د ټولو څه غواړم پوچه ته وا څه غواړم عظمت قران کانفرنس حوالې سره عظمت قرآن، قرآن ته رب کائنات په کل کائنات کې عظمت، رفعت، شان او شوکت، قدر او منزلت ورکړي. کتابونه وګوره، تورات کتاب الله، زبور کتاب الله، انجیل کتاب الله، لکن قرآن کتاب الله هم دی، وایه کلام الله هم دی، کتاب الله هم دی او بل کلام الله، کتاب الله هم دی او بل کلام الله. ډاکټر چې خبرې کوي ډاکټري بیانوي، ساینس دان چې خبرې کوي ساینس بیانوي، سیاست دان چې خبرې کوي سیاست بیانوي، فقیه چې خبرې کوي فقاهت بیانوي، قرآن د رب کلام دی وګوره څنګه چې زما رب دی داسې کلام دی رب کریم دی قرآنم کریم دی رب مجید دی قرآن مجید دی رب عظیم دی قرآن عظیم دی رب عزیز دی. ترجمه، محفوظ رموز محفوظ اسرار محفوظ د قرآن تشریح محفوظ ده لهجه محفوظ ده تجوید محفوظ دی د قرآن صبر محفوظ دی زیر محفوظ دی پیش محفوظ دی ها ها څوک د قرآن صبر په ځای زیر نشي ویلی زیر په ځای صبر نشي ویلی چا که د قرآن لږ معمولی سی کو ورنو توجه امام راغب الاصفهانی امام راغب الاصفهانی کتاب لکلی دی المفردات په دې مفردات کې الف سے لے کر ریا تک تحقیق کړی الف با تا سا جیم ماشوم چې مدرسې ته لاړ شي یا سکول ته لاړ شي نو دی کله چې قرآن وایي ناظره باندې پیله دی قاعده زده کوي او په قاعده کې حق القرآن قاعده اظهار القرآن قاعده نوراني قاعده نو په قاعده کې تختی نمبر ایک المفردات بولو تختی نمبر ایک تختی نمبر ایک المفردات المفردات مفردات کې الف با یو قتل اولاد امام راغب فرمائی الاصفهانی یو قتل اولاد په زمانه جاهلیت کې وو توجه خلق به لوریانی ژوندې خښولې بیټیو کو زنده در ګور کولې بې لور چې به پیدا شوه عار به محسوس کو لور چې به پیدا شوه شرم به محسوس کو یو قتل اولاد په جاهلیت کې وې دي صیب نن هم هغه قبرستان موجود دی ته چې حج عمرې له لاړ شې الله دې بار بار موږ بوځي د ګړې والا ټاور سره چې ودرېږي او د خانه کعبې ته مخکې نو د ښي طرف ته غټه کوبري ده هغې سره لاندې یو ځای د بونډري لانډ چاردیوالي ته راتاو ده په دغه ځای کې هغه قبرستان دی په دې قبرستان کې چې دا څومره قبرونه دي دا ټولې ماشومانې ژوندی خښې کړي دا د جاهلیت د دور قبرستان دی دا حج عمرې والا چې یو بل نه ورک شي نو یو بل ته په موبایل باندې وایي وایي کوم ځای ولاړ یې وایي هغه د ماشومانو مقبرې سره ولاړ یم د ماشومانو قبرستان سره ولاړ یم د ماشومانو ادرې سره ولاړ یم یو قتل اولاد جاهلیت کې رب نے فرمایا بی ای ذنب قتلت پکم جرم سره پکم گناہ سره دا زما شوې ټوکړې ټوکړې شوې یو قتل اولاد په جاهلیت کې امام راغب فرمایي او د موضوع مطابق دویم قتل اولاد توجه امام راغب فرمای اې دې سه چا چې اولاد بچی د قران نه محروم کړو د حدیث نه محروم کړ، د دیني تعلیم نه محروم کړ، د دیني تربیت نه محروم کړ، اولاد بچي د شریعت نه محروم کړ، طریقت نه محروم کړ، د قرآن د درس او ترجمې نه محروم کړ، د قرآن د سمج نه محروم کړ، د قرآن د فهم نه محروم کړ، د دیني تعلیم، دیني تربیت نه چې چا اولاد بچي محروم کړ دنیا حرص د وجې دنیا لالچ د وجې دنیا محبت د وجې چې چا اولاد بچي د قرآن نه محروم کړ امام راغب فرمای دام قتل اولاد کې دا ته د اولاد قاتل ته د بچو قاتل تا د اولاد بچو قتل وکړ جسمانی نه تا د بچو روحاني قتل وکړ تا بچی د قران نه محروم کړ صرف په دې مسله کدا بچی مولا شي څه بخوري کدا قاری صاحب شي څه بخوري کدا مولانا صاحب شي څه بخوري کدا مفتی صاحب شي څه بخوري واورا واورا رزق شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ذکر کوي رزق او پښتنه رزق توجه رزق نه په کوالیفیکیشن دی کاکا رزق په ملکه نه دی رزق په نوابه نه دی رزق په خانه نه دی رزق په صدارت او په وزارت نه دی رزق په عہده او په منصب نه دی رزق په عقل هم نه دی اشرف علي تاري وي رزق په مقدر دی وای رزق ټول وای رزق رزق رزق په تجربه نه دی که دغلته د یو سړي رزق ډېر دا مه وایه چې دا ډېر هوښیار دی رزق په هوښیارتیا نه دی رزق په علم هم نه دی کوي دا مولیان به اوس مزې کوي دلته د علماو ګرده درویشان دي ها رزق دا په مقدر دی وای رزق د دې خبرې سمجاول لپاره توجه اشرف علي تاني صاحب لیکلي یو سړي کور ته غنم وړو څه شي نو دا غنم په خر باندې وړو او د ښځو په شانتې بره ناست دي، دا خو ځانته جدا خبره ده، خو دا مسئله څه د کفر او د شرک نه ده، دا څه د کفر نه چې یو سړي بره لاس کېښود او ښکته کېو، دا خو په کورونو کې زنانه ږدي که نه ږدي، زما مزاج کې فني ده، کله کله زه یو فني انداز کوم، اختلاف نه چوړم، که مانه هغه سړي تپوس کړي و چې ماسک کدر هې نماز دی چې داډي کدر هې. بار کته پهر باندې کته کې خو ترک شو نو د یو طرف ته غنم واچول کور ته غنم وړو سی وړو دا دا دا بار چې دغه بوره دا کته دا په دې یو طرف ورسېده نو دې بل طرف ته دا بوره قرب کوله چې دې اصطلاح کې بیلنس برابرولو د پاره شګه واچوله یو خوا شګه ده او دې بل طرف ته غنم دي اوس کور ته دا خر روان صاحب عقل اور د عقل خاوند سړک په کناره ولاړ دی خلکو نه سوال کوي مخلوق نه سوال کوي ده ته چې کتلی په خر باندې یو طرف ته شګه ده دی بل طرف ته غنم دي دا عقل والا ورته وایي دا څه کې دی ورته کور ته غنم وړم نه وایي چې دا غنم وړې نو دا شګه دې ولې اچولې وي دا شګه مې ځکه اچولې چې دا بوره دا کته دا په دې یو طرف غورځېده نو په دې بل طرف مې شګه واچوله ریت دا مې پرې راقابو کړي صاحب عقل واله ورته وي چې تا شګه اچوله خو غنم به دې تقسیم کړي وو نیم غنم به دې یو جانب یو اړخ ته اچولي وو او نیم غنم به دې بل جانب بل اړخ ته اچولي وو نو توله به هم برابر شوې وه په خر دې شګه واچوله د خر دې بیخ بنیاد وباسه. توجه دی ورته وایی دا تا چی ماته کومه د عقل خبره وکړه چی غنم تقسیم کا دا عقل مال الله نه دی راکړی عقل نه دا دی ورته وایی دا عقل مال الله تعالی نه دی راکړی نه دی راکړی دا تا چی وی غنم تقسیم کا خو ووره ناشنا خبره ووره مال الله تعالی عقل نه دی راکړی خو غنم راکړی کور ته اورم حدیث نه محروم کوي شریعت طریقت نه محروم کوي رزق چې څه مقدر کې او ملاویږي دا د الله له طرف نه اټل فیصله ده د خپل مقدر نه نه سیوا کولی شي او نه کمولی شي رزق به هغه ملاویږي لیکن ځان له آخرت جوړي قرآن سره به تعلق پیدا کې حدیث سره به تعلق پیدا کې رب سره به تعلق پیدا کې شریعت اتباع به کې عشق مصطفی به زړه کې پیدا کې صحابه به مني اهل بیت به مني اور موږ علماء دیوبند ځکه سکول کالج یونیورسټی ماله ډاکټر راکوي ماله انجینر راکوي ماله پایلټ راکوي ماله ساینسدان راکوي ماله انجینر راکوي او د دې ضرورت دی په دنیا کې ژوند تیری نو ډاکټر پکار دی انجینر پکار دی ساینسدان پکار دی خو اخرت د پاره د قران سره تعلق پیدا کې چې اخرت دې جوړ شي رب در ناراضه شي مسجد سره مدرسې سره د تبلیغ مرکز سره خانقاه سره به نسبت او تعلق ضروری دی توجه کل مونږ له پکار دی ځکه چې پښتنو کې پریز نشته نو وایي ډاکټران پکار دی بولو ډاکټران دا لارې ټولې ګډې وډې دي انجنیران انجنیرانو پکار دي چې په هوا کې چکرې وو پایلټانو پکار دي پایلټانو پښتنو په جګړو کې پیچ پی کړې ده موږ له وکیلانو او ججان وکیلان او ججان په دې هر څه سره سره لکه په برټش ژبه کې به دوی ته دا وايي د پښتون کاکا چې ته انګلیش سره د انګلیش لهجه زده کې انګریزي سره د انګریزي لهجه زده کې نو اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن په عربي کې وایا مولانا بجلیګر صاحب تیرا ته تلیو ما چرته یو امام پسې مونږ کده سې سکړنګېدلې قرآن یې وي هغوی ته مې چې دا د کوم قرآن وي هغوی راته چې دا یې تیلاوال قرآن وي دا یې تیلاوال قرآن وي قرآن په عربی کې دی عربی کې وایه ما له د قرآن قاري په کار دی د قرآن قاري ما ته چې د قرآن ترجمه وکړي شیخ القرآن ما ته حدیث وکړي شیخ الحدیث رسمونه رواجونه ختم شي غم ښادي د سنتو مطابق راشي ماله تبلیغیانو په زور وایا تبلیغیانو تبلیغیانو زما د باطل اسلام کې بغض ختم شي کینه ختم شي حق پرست پیرانو وایا حق پرست پیرانو اور د ختم نبوت دفاع کی د ختم نبوت یو طرف ته محرم دی بل طرف ته چوده اګست دی اګست اور پاکستان په کل کائنات کې په دې ټوله دنیا کې واحد پاکستان داسې ملک دی میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الی الله مساجدها او کوم ځای چې د الله تعالی د عبادت لپاره خاص شو او د الله عبادت لپاره جوړ شو نو هغه احب البلاد دی مخ په ځمکه باندې احب احبیت علماء پوهیږي دغه اعتبار سره په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې چې د اسلام په نظریه باندې او د کلمه توحید په بنیاد باندې په ټوله دنیا کې که د یو خطې انتظام شوی دی که د یو خطې ترتیب برابر شوی ملک خو دا دا دی پاکستان دا په ټوله دنیا کی پاکستان د اسلام په نظریه باندې معرض وجود کی راغلی دا په ټوله دنیا کی دا کریډ د پاکستان دی دا عظمت د پاکستان دی دا فضیلت د پاکستان دی اور دا یو چپه نه وه، دا یو اچانک فیصله نه وه، دا د رب د طرف نه فیصله وه. ستایس رمضان شب و، ستایس رمضان شب و، ستایس رمضان شب د زیارت ورځ د جمعې شپه وه، پاکستان زندہ باد پاکستان د دې خطې انتخاب الله تعالی کړی د دې خورې انتخاب الله تعالی کړی دا د اسلام قلا ده دا د اسلام مرکز دی او هغه چې د هندوستان نه ټرین را روان شو او کله پاکستان جوړ شو او په ټرېن کې دا په زرګونو خلک هغه ټرېن کې را روان وو د هغه زرګونو خلکو وینې توی شوې دي د پاکستان د د پاکستان په بنیاد کې د ټرېن او د رېلګاډي په هره دروازه کې د هغه خلکو وینې پرتې دي دا وینې توی شوې دې ملک لپاره قربانې ورکړل شوې اکابر علماء دیوبند قربانې کړې دي د دې ملک خاص او عوامو قربانې کړې دي اور بیا اکابرو په لاهور کې په کراچۍ کې چې پاکستان مارد وجود کې راغی د پاکستان پرچم کشایي شوه او پاکستان فلیګ د پاکستان جنډه لهراو شوه زه چې پاکستان کې څومره پارټۍ دي تاسو کې چې د چا کومې پارټۍ سره تعلق دی یو زه هره پارټي منم انشاالله د پاکستان د جنډې احترام کوې به د پاکستان د فلیګ احترام کوې به دا پاکستان چې موجود او پاتو والو دا ټول پارټي به موجود وي او که پاکستان د دنیا د نقشې نه ختم شي بیا به دا پارټي به یي شبه سر خو ځوا یي به یي به بیا به دا پارټي یي دا پاکستان جنډه چې ختم شي بیا به دا نوري جنډې به یي لہذا د پاکستان دفاع وکړو چونکه جدید دور دی د کم سټوډنټانو چې ټچ موبایل سره د چا تعلق دی او څوک چې په الټه پلټه سیزونو کې فری فایر کې لای لړو کې او پبجی والو پبجی والو سنو پبجی والو کم سټوډنټان چې پبجی کوي ماستر صاحب د سټډي کولی شي ستا پکې سویمه ده ښه ترجماني کې دې وجې نه ده بې حايې نه توبه وباسو دا لغویات پرې دا خرافات پرېږدو مشرانو ادب کو په کشران شفقت کو په علماو قدر احترام کو مساجد اباد کو مدارس اباد کو تبلیغي مراکز اباد کو د حق پرستو پیرانو خانقاهونه ابادو ابادو به انشاءالله ستاسو مساجدو کې د قرآن درسونه کېږي د حدیث درسونه کېږي د فضایل اعمال تعلیم کېږي سر خوځوئ ژبه ډېره درنه ده ژبه ډېره درنه ده دی ما ته وایي او جی او جی او جی ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وایې چې او جی او جی ما ورته ته پکې په خپله موجود یې ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجی صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاویږي نو ته په کروز میزایل لګیدلی اسلام اقوام پاکستان حفاظت دې الله وکړي افواج پاکستان حفاظت دې الله وکړي اور د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې چې کوم اکشن اغستې د منشیاتو خلاف مونږ خراج تحسین پیش کوو او د منشیاتو خلاف به مونږ حکومت سره تعاون کوو به انشاالله دا چرس پوډرو دا اډې ختموو به انشاالله اور عجیبه خبره دا ده دا پښتانه دومره کمزوري دي چې نوې شی راشي تجربه کیږي په پښتنو. ستا خیبر پښتونخوا ته آی ایس راورسیده څه شی او دا ایجوکیټډ تعلیم یافته خلک آی ایس استعمالی آیس پهله خو د پیشن په تور استعمالی د څه په تور او بیا وروسته تباه شي ذلیل شي برباد شي لهذا د آیس د منشیات دا سیرګټ هم چې څوک سپینه پهله پیشني ته له ټېشن کې سپي هسې ټک ټوکې شروع کړي لوګي راوباسي کله په خوله لوګي راوباسي کله په پوزه راوباسي یو پکې وایي زه په غوږونو راوباسم ما یې څه کمال خو نه دی په دې شامه ټوک دې هم راوباسه ته مړه لوګي د لوګو والی د خیرن بچیه د لوګو والی دا لغویات بی دینه بی حیا دا به ختموي ان شاء الله په دا خبرو باندې اکتفا کوم نه موت سې ډر هې نه جینې کا ارمان هې نه موت سې ډر هې نه جینې کا ارمان هې ایک جان هې ناموس رسالت پې قربان هې و آخر دعوانا ان الحمدالله.